Можности за едукација на младите луѓе и презентација на корејската култура во Штип беше целта на денешната работилница организирана од корејската организација IUF – 우리는 청소년 단 청소년들 위해서 일하는 단체인데 그래서 우리는 이제 마케도니아에 Ние обезбедуваме едукација на умот за младите луѓе. Присутни сме во многу земји во регионот. Имаме организација во Бугарија, а во светот сме активни повеќе од 20 години. Целта е да одржиме некои работилници преку кои ќе ги едуцираме младите луѓе, но и ќе ги запознаеме со културата на Кореја и со можностите кои ги нуди нашата земја. 외에도 회원 가입을 해서 우리 그 단체 프로그램에 다 참석을 할 수 있습니다. 참여할 수 있습니다. Оваа корејска организација функционира долго време во целиот свет, а пред присутните одржаа предавање за целите и функциите кои што ги остваруваат. Денеска на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев се организира Ден на Кореја или Корејски ден, подпомогнат со една невладина организација меѓународна која што се вика International Youth Fellowship која што ги презентира корејските традиционални носи, корејската култура, корејските танци, калиграфијата и се она со кои што тие се занимаваат преку организирање на вакви работилници. Денеска дојде редот на Штип и на Универзитетот Гоце Делчев да организираат една ваква работилница, едно вакво представување пред нашите студенти, се со цел да се запознаат тие со дејноста на оваа организација која што обстојува веќе 20 години, која што има клонови во повеќе од 80 земји од светот, најблиску до нас во Бугарија сметаме дека тенденцијата има да направат клони во Македонија и на тој начин да и на тој начин да промовираат нивната култура, меѓутоа и а, лидерството кое што сакаат да го наметнат кај младите луѓе, и идејата за нивно вмрежување во оваа организација преку а, светски конгреси кои што ги организираат и на тој начин запознавање со нивната култура и традиција. Покрај предавањето тие имаа своја презентирање на народните носии на Кореа, но и понудија можност за презентација на својата азбука преку подпишување на имињата на студентите на корејски јазик.